Benvolguts. Des de, tal com us vam explicar en la darrera junta de, de delegats del segon trimestre, eh, ens han aprovat una modificació en el pla d'estudis del grau de màrqueting i comunitats digitals. L'objectiu d'aquesta guia és explicar-vos una mica quins són els principals canvis eh, i quines són les, les implicacions que tenen en la vostra matrícula del proper curs. En primer lloc, comentar-vos que aquest és el nou pla d'estudis. Bàsicament hi ha alguns canvis, ah, com per exemple hem mogut algunes assignatures de curs, la de Relacions Interpersonals, que ara teníeu a segon, la teniu a primer, la de Màrqueting de Continguts, que la teníeu a quart, ara la teniu a segon, la d'Innovació i Desenvolupament en una Economia Global, que teníeu a tercer, ara la tindreu a segon, el pla de màrqueting, que estava primer, ara està tercer, màrqueting socials i d'esdeveniments, que estava segon, ara està tercer, innovació estratègica, que la teníeu a segon, ara està a quart, i una de les optatives, que abans teníeu dues optatives a tercer i dues a quart, ara n'hi ha una a tercer i dues a quart. D'altra banda, s'ha afegit una segona llengua estrangera a, a segon. Mm? L'anglès comercial que teníeu a primer es passa a dir llengua estrangera 1, i s'afegeix una segona llengua estrangera a dos, de 6 crèdits a segon, 6 crèdits que surten bàsicament dels, de reduir-ne dos, passant de 8 a 6 de la llengua estrangera 1, de reduir-ne dos més a disseny i gestió de la innovació, que abans la teníeu de 6, ara és de 4, i de reduir-ne dos a les pràctiques externes, que les teníeu de 14 i ara és de 12. Com us afecta això a la vostra matrícula del curs vinent? Doncs de cara al curs vinent, eh, a l'hora de fer la matrícula, el primer trimestre tindreu implicacions econòmiques eh, de les xarxes socials, que ja la teníeu en el vostre pla d'estudis, aquesta és en anglès. Mm? Tindreu màrqueting de continguts, que vosaltres la teníeu a, eh, posada com a segon trimestre de quart, però la tindreu al primer trimestre, i teniu elaboració de projectes, que ja la teníeu. Hm? De cara al segon trimestre, Teniu disseny i gestió de la innovació, que vosaltres us apareixia de, de 6 crèdits, ara veureu que és de 4, i tindreu assignatures optatives. Igual que el tercer trimestre hi ha un espai per una optativa. En aquí tingueu en compte que vosaltres ja heu fet, molts de vosaltres, dues optatives a tercer. Per tant, només us en queden dues o les que us faltin per acabar els 20 crèdits d'optativitat. Com que aquí en teniu dues al segon trimestre i una al tercer, podeu triar. Aquells que vulgueu podeu matricular dues al segon trimestre, de manera que el tercer ja no tindreu cap optativa, o el que vulgueu, els que vulgueu distribuir, doncs matriculeu un al segon i un al tercer. Vosaltres trieu. Mm? A part d'això, tot el curs, és a dir, aquelles assignatures que duraran des de l'octubre fins al juny, tindreu la llengua estrangera 2, aquesta que ara està segon i que vosaltres no haurem fet, hm? el treball final de grau, el TFG, i les pràctiques. Hm? per l'assignatura de Llengua Estrangera 2, que és la que teniu a segon però que haureu de fer aquest any, cal que tothom s'assigni a un nivell, és a dir, cal que tothom estigui assignat a un nivell d'idioma. Si ja teniu el first o el nivell B22 acreditat, porteu-lo a la Xeve o aquí a, o a baix abans del 30 de juny, de manera que eh, un cop acreditat podeu triar un altre idioma, o bé seguir en anglès amb un advance, o bé triar un altre idioma de cara al curs vinent. En el cas de que no ho tingueu, el dia 15 de maig, de 3 a 5, es farà una prova de nivell aquí a, al Tecnocampus. A partir de la nota que traieu aquesta prova de nivell, s'us assignarà el grup d'anglès corresponent de cara, de cara al curs vinent. Doncs bé, en principi això és tot. Per qualsevol consulta us podeu adreçar al vostre tutor, l'Eloi Serrano, o ens podeu venir a veure a mi també, amb coordinació.